हेलो नमस्ते छ हाम्रो अर्को ब्लगमा स्वागत छ हाम्रो सफर छ कहाँको बाबु विराटनगर सबै थाहा छ उसलाई को को छ हामीसँग तिमी जहिले किन हुन्छ तिमी नआउन कहिलेकाहीँ नयाँ मान्छे छ फर्स्ट टाइम तिम्रो भर्जिनिटी तोडियो ए हजुर मतलब यो भ्लगमा भने ब्रो के के भने तिमीले कस्तो खालके छ यार तिमी कहाँ कहाँ छौ अहिलेसम्म जिन्दगीमा म फारुकतिर चाहिँ गएको छु ए हो यसतिर चाहिँ कहीँ गएको ल ठिक छ ए फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम हो फ्लाइटमा नि फर्स्ट टाइम हो फ्लाइटमा नि फर्स्ट टाइम हो नछुट्टोस् बिस मिनट मात्र बाँकी छ फ्लाइट उड्नलाई जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदम नर्मल कुरा हो यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले इक्जाम्पल दिन खोजेको हामीले थाहा के नगर्नु भनेर हामीले सिकाउँछौँ ब्लगबाट पुग्नु जेल जहिले पनि के गर्छु आशिषलाई बिहा कहिले गर्ने सोध्छु सुनाउ कि तिम्रो बिहाको कुरा सुनाइराख अपडेट गरिराख यो हाम्रो बोल्ने गफ बोल्ने मुड छैन बिहा भने गर्नु हुँदैन भाइ बुझिस् जसले बिहा गर्यो बेनी दाई त राम्रो भएको छ बेनी जस्तो भयो हुन्थ्यो नि सबैजना तर राम्रो हुँदैन बिहा गरेपछि धेरैजनालाई अब हामी खोलाको बाटो जाँदैछौँ यो भाइले भन्दैछ यहाँ यो बाटो गयो भने फ्लाइट छुट्टिँदैन अरे अनुले त मनमनै बिहा गरिसक्यो नि तिम्रो बेला किन भन्यो तिस वर्ष पुगिस् तिस वर्ष घर कहाँ हुन्छ अनि पैँतिस एटलिस्ट राम्रो बेस्ट छत्तिस हो तिमी कति वर्ष भयो चौबिस चौबिस नितिसा कति वर्ष पाँच वर्ष सन्डे आउँछ नि सन्डे मन्डे आउने क्या त मन्डे काडाङको सभा तिमीले भेट्नु नपाउने भयो अनि सोने सारामा छ तिम्रो लागि <laughs> अरे बाप उनीहरूको चाहिँ म पनि रहेछु क्या ठिक छ भाइको गेम चल्दैछ हामी जाँदैछौँ विराटनगर विराटनगरमा हाम्रो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इस्टको भ्लग्सहरू टाइपको हो वेस्टमा बिस दिनको लागि निस्केको दुई महिना बस्यो अब हाम्रो इयरको टाइमहरू लाइन एकदमै टाइट छ सो इस्टमा चाहिँ हामीले एक महिना जस्तो वेस्ट एक महिना जस्तो इस्ट भनेर हामीले सोचेको थियौँ अब वेस्टको टाइम खाइदिएको भएर वेस्टको दोष छ यसमा मेरो केही दोष छैन अब चाहिँ हामी इस्ट जाँदैछौँ for five six days only र हाम्रो यो फास्ट फुडको कुराकानी अहिले भुसबास भेटे चाहिँ गरौँ न तर अहिले चाहिँ हामीले यतिमै हामीले समाप्ति गर्ने फर्किने भक्तपुरमा के के जात्रा सात्रा खिच्ने फेरि इस्ट जान्छौँ तर फुडको अरू अरू बेग्लै कुराको लागि जान्छौँ इस्टको अलिकति एक्सप्लोरेसन चाहिँ गर्छ हामीले न नगरेको पार्टहरू तर अहिलेको लागि फास्ट फुडको लागि चाहिँ हामी तल तल पनि भ्याइदिने किनकि ज्यानले दुःख दिन थाल्यो धेरै गाह्रो छ नेपाल घुम्न सजिलो छैन यहीँ पनि भइसक्यो नगर कस्तो गर्नु होला काठमाडौँ अहिले काम छैन हामीलाई काठमाडौँ बसेँ म त होइन तिन चार दिनमा फ्रेस भएँ त्यसपछि त खालि बस्ने दुःख सुखको कुरा पाएँ केही भएन अनि गयो काठमाडौँ बसेर केही उभो लाग्ने भएन भनेर भाइ फ्लाइट छुट्यो हुन्छ माइक यो बाटो तिमीले ल्यायो भाइ यस्तो जाम हुने बाटो ल्याएर सर्दैन त गाडी के हो सरी सरे दियो दियो टाइममा त छैन फ्लाइट सियर टाइम त भइसक्यो उड्ने वा मेरो भाइ के हो आज पुरस्कार दिनु पर्ला क्या हो भाइलाई आइपुग्यो जस्तो छ टाइममा छुट्टिएन हजुर वा थ्याङ्क यू यतिबाट आउनुभएको छ हामीलाई लिन सर कस्तो भयो लागिरहेको छ नेक्स्ट कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई <laughs> कति खानु यार दुब्लम भनेको यतिमा लिएछु मैले त्यही त मैले एउटा यतिमा लेख्छु कि के गर्ने मैले त मेरो ब्याङ्कको ट्रान्सफर गर्नु मलाई सोचिसकेँ ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्ने अँ के हाम्रो सब सम्पत्तिहरू सबै कसको नाममा ट्रान्सफर गर्ने म फर्स्ट टाइम यति जान्ला डर रहेछ म त यस्तो यति काटेर छोटीले अनि म त मैले बुद्धो काट्यो भने ठानेकै ब्रो त्यो नानीले गर्दाखेरि मलाई अलिक गुड भाइ आइरहेछ थ्याङ्क यू नानी खै उहाँले लिनै आउनुभयो ए भित्रसम्म जाने हो वा हो थ्याङ्क यू यो त बवाल हो यति मलाई फेरि मन पर्न थाल्यो है एकचोटि के भइसकेपछि फ्री हुँदैन नि त त्यो गयो कि त्यो डरे कि डरलाग्दो छ यार जिन्दगी के अनि ओके सर्भाइभल सानै डुम्बो भए ओहो मेरै कलरको भ्यान रहेछ पहिला म यस्तै भ्यानमा कुद्थेँ यो भाइले त आठवटा ब्याग बोकेछ स्ट्रङ म्यान म नै बस्छु नि मै कुदाउनु पर्ने खास गरी लु दाजु तपाईँ अट्नु भयो गाडीमा पहिला यस्तै भ्यान थियो मेरो जिन्दगी यस्तै भ्यानमा कुदाउँथेँ म ठ्याक्कै यही कलरको सानो पङ्खा लगाएको थिएँ मैले यस्तोमा ओइ के हो दाइ तान्दैन क्या हो बल्ल तल्ल यतिबाट बचेर आएको छ गाडी त बिस्तारै न यार this is what Biratnagar looks like right now Kathmandu बाहेक जहाँ पनि बाटो दामी छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् होटेल रफमा नियरेस्ट होटेल बुक गऱ्यो हामीले खै के हो यस्तो ओए के हो स्विमिङ पुल छ क्या स्विमिङ पुलमा त जमिङ जमिङ गरेर बेसी म अरे भाइ खले भनेको मलाई एक्स के जान्यो हो कसिनो तराईको नयाँ ट्रेन्डिङ थियो तराईमा छ नि त्यसरी भएन भने सक्यो किन थाहा छ इन्डियन या bro you are very smart bro handsome पनि छौ नेपालीलाई कहाँ दिन्छ हो एकजना तिमी के हो तिमी त पिआर होइन तिमी अस्ट्रेलियन होइन तिमी जानु पायो ल म नि खैरो मलाई खैरो बन्न आउँछ हुन्छ ल दाइ धन्यवाद वा खादामा स्वागत बेस्ट बेस्ट पावर पुरै खान्छ नि फेरि कस्तो होला तपाईँसँग भोलिसम्म न मिलाउन सकेसम्म ओके छ त हामी छौँ अब हामीसँग कम टाइम छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि पेस बढाउनु पर्ने छ सकेसम्म धेरै ठाउँ एक्सप्लोर हान लाग्यो अनि यसको अब मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको फुड उद्देश्यहरूबाट युज गर्न थालेको छ मैले याद गरेको छ तपाईँले मेरै फुडको कुरा भएर चाहिँ म त अब हेर्दैछु राम्रो निस्किरहेको छ के हो हामी यस्तो पारा त भएन केटा हो के हो यो हुँदै भएन यस्तो पाराले रुखको पारी भने के हो दारू लाग्दैन खानेकुरा हो रक्सी नभएको तारी रुखको रस रे खजुलो <laughs> हुन्छ सफा हुने नि यस्तो यस्तो यस्तो हुने कुरा फर्मेन्ट गरे जस्तो कि फर्मेन्ट गरेर खाउँदा म त हामी खान्छ चुसो पारौँ न तिमी सुँग पेट सफा हुन्छ कि खान सक्दैन जस्तो लाग्यो मैले फर्स्ट टाइम नसा पनि लाग्दैन रे यो तपाईँको यो तारको तारी हो तार चल्नु एकदम लामो हुन्छ त्यसैको रस हो यो रुख काटेर छिरेर हो रक्सी रक्सी ठिक छ मैले छाडेको रक्सी मैले औ अस्ति छाडिसकेँ रक्सी रक्सी त म खान्न अब ताडीहरू मात्रै खान्छु रक्सी खायो भने यस्तो हुन्छ रक्सी चुरोट सबै कुरा त अह जिन्दगीमा कहिले छुँदैन बानीहरूले सु सुन्दैन हेर्दैन रक्सी अड्या आयो भने यस्तो रक्सी खाएको मान्छेहरूसँग त झन् पुरै गर्दैन दाइ के निकाल्दै हो तपाईँ बरफ हो बरफ बरफ बरफ होइन यो दोकानहरू चाहिँ राम्रो रहेछ फ्रेस भेजिटेबल जस्तो चाहिँ इन्डिया बोर्डर साइडमा भएर आमाले यहाँ मकै बेचिराख्नु भएको छ मकै खान्छौ होइन होइन शाश्वत गौतम इन्डिया नजिक भएर हो यो सफा राम्रो भएको ठिकै हो क्या दामी छैन नि घरमा यो पर्वल मलाई मलाई तिमी भन न तिमी भन न ल यो पखाल्न मिल्दैन खानु खानुहुन्छ हालौँ हालौँ तोरी यसलाई भन्छ ए नेपालीमा बोल्न राम तोरिया भन्छ यसलाई किन राम तोरिया भन्छ यसको सेप हेर कसको तोरिया जस्तो छ यो ल भाँचेर खाउन हो यत्तिकै तिमीलाई फेरि त्यत्रो लामो लामो हान्ने पानी छ लास्टमा जम्ला क्या एन्डिङ हो क्या त्यो त्यहाँ त पक्का जाने हो यो भाइ लास्ट खतरा यो भाइले हामीलाई बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै भेटेको होइन हामी दुई तिनचोटि यताउति पुगिसक्यो ऊ कहाँ कहाँबाट आइपुग्छ मटकीहरू पनि रहेछ यस्तो यस्तोहरू पहिला पहिला मैले यस्तो युज गर्छु अहिले त गर्दैन मैले अलिक देशी दोकानहरू बढी बेसी रहेछ क्या दिल्ली सिल्ली पुगे जस्तो लागिरहेछ मलाई दिल्ली दिल्ली भएको छ अलिक जङ्गल चाहिँ आयो मेरो दोस्त कुन जङ्गल इन्डियाको जङ्गल हो काठमाडौँ पुग्छ यो काठमाडौँ त पुग्दैन यो भाइ जलेबी खाएगा जलेबी खाएको जलेबी खाएको धेरै नाम जलेबी खानु मन छ खानु तिमी एउटा हालौँ न मैले मैले त धेरै साह्रै राम्रो हाल्छु मैले फेरि अरे भाइ आज भोज छ क्या हो सर्ट त टल्किरहेको छ त आज साथीमा जान आयो कि साथी गरेर आयो आज ल सुभाषको जेरी पसल प्र्याक्टिस हो गर न गर मैले स्योर सक्छ सक्दैन पसल बाजी राख्ने हो अति नै भयो यार यार कस्तो लागिरहेछ के हो कसरी हो कसरी हो कसरी हो नानी म सुगरहरू खाँदैन सुगर खाँदैन म मैले बनाउँदै हामाङ यो चाङ चाहिँ रङ रहेछ यो हाङ हो है चाङलाई हाङ बनाएको छ यो यसलाई हेर न अब मैले यहाँ आउने मलाई त्यो गावतको टाइपको फिल पाइसकेँ मैले पाइसक्यो तिमीले तिमी धेरै पाउँछौ फिल हेलो ब्रो वेलकम यसरी आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि हाल्नु मेरो नाम छ अनिस कार्की अनिस कार्की बस्छु तिम्रो फुड पेज पनि छ फुड पेज छ के छ नाम फुडी डट ब्रु एफओडिआई डट बिआरयुएच विराटनगरमा हामीले बुझेको अनुसार यो चाहिँ द प्लेस नै रहेछ सो आई थिङ्क तर ओभरअल ओभरअल विराटनगरको गर्दाखेरि खानाको यस्तो पपुलर चाहिँ नरहेछ है कुनै पनि छ नि बिरयानी सिरयानी यताउति यहाँ होला आफ्नै किसिमको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाको तराई हुनु बित्तिकै सेकुवा सेकुवा त्यही नै रहेछ सेकुवाहरू बिरयानीहरू है नमस्ते दाई ल तपाईँको ठाउँको बारेमा धेरै सुनिएर हामी आएर ए हो <laughs> ल आज दौरो मिठो पाराले खानुपर्छ यहाँको सबभन्दा पपुलर कुरा चाहिँ के दाइ मिठो हाम्रो यहाँ प्राय पर्क मोमो पर्क डामेको त्यसपछि अरू चाहिँ सबै आइटमहरू मात्र पर्क मन छ तपाईँहरू चाहिँ के कास्ट हो तपाईँको म लिम्बू हामीले मैले मैले अघि फर्स्ट टाइमै भेटेको हामी आउने बित्तिकै भेटेको चाहिँ प्रज्वल भाइ उसको नाम पनि प्रज्वल थापा मगरले चाहिँ हामी अर्को प्रज्वल थापा मगरलाई पनि चिन्छौँ भाइलाई भेट्ने बित्तिकै फर्स्ट मिठो खान पाइन्छ किनकि नेपालमा सबभन्दा दामी खाने भनेको थापा मगरहरूले हो <laughs> मगर मान्छे भेटिसकेपछि मेरो टेस्ट मिल्छ भनेर थाहा छ मेरो मेरो त भेना हो क्या है चाहिँ सकिएको त पुरो कुरै सकियो नि बाफ्रे फर्स्ट मिल आइसक्यो दिउँसै भयो नि त यार थ्याङ्क यू ब्रो यार तिमीले त यहाँ ज्यानै बचाइरहेछौ यो त के हो यो त अर्को खालको ड्राई खालको छ नि चटपटी खाएर गर्छ चटपट ए ऊ रहेछ नि त यो पुरा तोरी तोरीको तेल मिक्सर के हो यो कति किलोको मोमो हो यो ग्यावतको फिल आइरहेको छ हो यो थाहा यसको जुस चाहिँ अब निस्किन्छ कसले भने आम्मा juice juice juice juice juice juice त्यो तातो चाहिँ सिजन तातो हुन्छ मेरो अस्ति भर्खर तिन दिन आउँदाखेरि म पिल्सिरहेको छ तिन दिन हेर न ल मासु पनि क्या मिठो छ माभित्र हेर्दाखेरि नै ओ सेट <laughs> ओ Shit. <laughs> <laughs> पिरो तातो रस बचाएर खाएको पानी बुढी जस्तो खाउ त कप्पै पार तातो छ नि है है वर्ल्ड बेस्ट टाइपको क्या यो कोल्ड रहेछ नि कोल्ड रहेछ तातो छ रसै रस सबै जुस बटर बटर हाल्छ खान्छौ भोर मासु त जे पनि खान्छ छ अनि पोर्क खाँदिन टाइपको हुन्छ नि मान्छेहरू गुड है माङहाङ माङहाङ होइन के पनि छैन हेर न कस्तो सिम्पल छ onions and meat mostly onions रहेछ है सो जुसहरू त्यो त्यो मात्र चाहियो भने कस्तो मिठो माल त बोल्ला अब यसलाई त के भन्नु र यो त यही हो यही हो र यसलाई खाने तरिका पनि यही हो लेमन सेमन अब त्यो म एकछिन मान्ने चाहन्छु <laughs> जो जसले पोर्क खान्छ उसलाई थाहा छ कि पोर्क भनेको सबभन्दा खतरा मासु हो पोर्क भन्दा खतरा मासु त हुँदै हुँदैन अब यो पिसहरू भनेको ठक्क बेस्ट छाला बोसो मासु मिलेको पिसहरू हो लेयरबाट थ्री पिस थ्री पिस हो त्यो पोर्क पोल्दाखेरि क्या मिठो हुन्छ नि फ्याटले फ्याटै हो सफा छ लाइक सफा मतलब क्लिन टेस्ट छ त्यही भएर मागाङ मागाङ गर्दो रहेछ भाइले ए मागाङ तिम्रो नाम हो बाबु जुस वर्ल्ड रहेछ यो त जे पनि जुसीमा स्किन भएको खाऊ स्किन स्किन त सबैमा होला नि होइन नहोला नहोला त्यो स्किनले एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाउँछ कि हेर्नुहोस् स्किन स्किनवाला स्किनवाला के थाहा छ क्रिस्पी बडी हुन्छ क्या होइन दाजु म्यारिनेट चाहिँ प्रपरली चाहिँ एक दिन अगाडि गऱ्यो भने अथवा उस गऱ्यो भने त्यो प्रपरली क्या म्यारिनेट चाहिँ कि अनि डिप फ्राई गर्दाखेरि पनि तिम्रो तेलभित्र नछिरिकन बाहिरबाट पकायो भने क्या तेलभित्र छिरिँदै त्यसले यस्तो ड्राई बनाइन्छ क्या कस्तो हो आलु निम्की भनेको ठिक छ आलु निम्की त मोस्ट पपुलर झन् धरानमा होइन धरानमा मोस्ट यहाँ धरान डिसेस सबै भनेपछि पोट पनि धरानै हामीले विराटनगरमा भेटिसकेपछि धरान नजाने क्या हो चाट मसला चाटै ल डन विथ द नाइट ल भाउजू गुड नाइट गुड नाइट भाउजू गुड नाइट आजको विराटनगरमा त फोनै फोनबाट भ्लगिङ भयो नि त ठिक छ एकदम हामी हामी ठिकै खाना खाना खाना खाने <laughs> होइन <laughs> यत्रो खाएर राम्रो राम्रो रिभ्यू हो ठाउँको मेन त केटाहरू देशको कुरा गर्न थाल्यो त्यहाँ देशको लाग्यो हुन्छ नि त्यो हिस्ट्री मलाई भोलि एन्ड प्लान छ तर हाम्रो घर जस्तो आफ्नै टोल बनाइदिएर हाम्रो अब जान्छौँ रेस्ट गर्छौँ रेस्ट होइन के के हो राति जति त हामी रेस्टै गर्ने होइन आज काम छैन आज रेस्टिङ डाइट ल म चाहिँ रेस्टिङ चाहिँ के गर्छु हाम्रो म त रेस्टिङ तिम्रो काम गर्छु <laughs> काम गर्छु <laughs> के काम गर्छ के काम छैन जस्ट भोलि बिहान भेटौँ न हामी साथीहरू यस्तो बेडरुमहरूतिर भ्लग नगरौँ ल लिऊ तिम्रो